төрага шакиев кыргызстанда hyundai motor company ишканасын ачууну сунуштады түркияга жардам атайын эсепке алтымыш бир миллион сом түштү баалардын жана тарифтердин көтөрүлүшү баардык ээп өлкөлөрүндө белгиленген бишкек шаарында эки жүз элүү даана көчөт отургузулду түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга кеминде беш жүз миң үй курулушу керек бүгүн жыйырма экинчи февральда жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиев баштаган парламенттик делегация кореяга расмий иш сапарынын алкагында hyundai motor компany өнөр жай ишканасынын асан шаарындагы заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты баарлашуу маалында төрага нурланбек шакиев компаниянын бишкектеги борбору ийгиликтүү иштеп жаткандыгын эске салып муну менен катар компаниянын филиалдарынын бирин кыргызстандын аймагында ачып завод куруу мүмкүнчүлүгүн дагы караштырууга чакырды өз кезегинде компаниянын өкүлү ли ликисо айтылган сунуштардын баарын маанилүү экендигин белгилеп бул жаатта тийиштүү жумуштарды алып барышаарын кошумчалады бүгүн жыйырма экинчи февральга карата туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке алтымыш бир миллион беш жүз миң жети жүз жетимиш беш сом жана он беш миң эки жүз элүү рубль түштү белгилей кетсек түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом доллар рубль жана евро валютасына каражат которо алышат 2023 миң жылдын январында мурунку айга салыштырмалуу баардык ээп өлкөлөрүнө керектөө бааларынын жана тарифтердин жогорулашы белгиленген улуттук статистика комитети билдиргендей кыргызстанда баанын өсүшү азык түлүк товарларынын өсүшүнө байланыштуу эки миң жылдын январында эки миң жылдын январына салыштырмалуу экономиканын керектөө секторунда инфляциянын эң жогорку деңгээли казакстанда азык түлүк товарларына жыйырма беш бүтүн ондон жети пайызга азык түлүк эмес товарларга жыйырма ондон эки пайызга жана кызмат көрсөтүүлөргө он ондон эки пайызга баалардын жогорулашын эсебинен катталган бишкек шаарына кышкы көчөт отургузуу иштери уланууда муниципалитеттен билдиришкендей бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын багбандары ийне жалбырактуу көчөттөрдү чолпон ата көчөсүнүн боюна тунгуч кичи районундагы сейил багына тынчтык чүй проспектерине бишкек баатыр эстелигинин алдына отургузулду жалпы эки жүз элүү даана көчөт отургузулду белгилей кетсек көчөт отургузуу планы боюнча быйыл борбор калаага он беш миң көчөт тигилет Түркияның түштігіндегі жер бол болжол менен 1,5 миллион адам үйсіз қалды. Алар үшін кемінде 500 мін жаңы үй құрылышы керек. Түркияның ның маалыматына алайық, жер силкинүүдөн қаза олғандырды саны 42310 адамды түзіп, 448.018 адам эвакуацияланды. Ақырқы күндері олған жер түтіреуді 6 адам көз жұмып, 562 киши жабыркады.